የሚያናውጠው አምላኬም ማውጫዬም እሱ የበላይ ነው። እኔ እሱን ይዤ ስጋቴን ጥያለሁ፣ ፍራቴን ስጋቴን በሱ ላይ ጥያለሁ። አይደለም በአሸዋ ቤት ያለቱ ላይ ነው ጎርፍ እንዳይበግረው ጥያለው ራሴን በጌታዬ ላይ ጥያለው ተቻለው ራሴን በጌታዬ ላይ ተቻለው አይደለም ባሸዋ ቤት ያለቱ ላይ ነው ጎርፍ እንዳይበግረው ጥያለው ራሴን በጌታዬ ላይ ጥያለው ተቻለው ራሴን በጌታዬ ላይ ተቻለው ታደለም አንተን ያመነም ታደለም እጁን የሰጠም ታደለም ሰምቶ ያረፈ ታደለ እንጂ ባንተ ያረፈ እጁን የሰጠም ታደለም ሰምቶ ያረፈም ታደለም አንተን ያመነ ታደለ እንጂ እጁን የሰጠም የመከረው ስጋት ያልሰማው ተሳቆም ሰውነት ቀንሷል። መከራው ሳይደርስ በመከራው ስጋት ያልሰማው ተሳቆም ሰውነት ቀንሷል። የሰማኝ ሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል። ከመከራም ስጋት አርፎ ያርፋል። የሰማኝ ሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል። ከመከራም ስጋት አርፎ ያርፋል። ባለኝ ጌታዬም ባለኝ ኢየሱሴ ከሁሉ ድኛለሁ ባለኝ ጌታዬም ባለኝ ኢየሱሴ ቃል ላይ አርፌያለሁ። አይደነግጥም ልቤ አይደነግጥም አይደነግጥም ልቤ አይደነግጥም ትከሻው ላይ ሆኜ መዳፉ ላይ ሆኜ አይደነግጥም ልቤ አይደነግጥም ከምድር ተነዋውጣ ተራርስ ባር ልብ ቢወሰዱም ቢወሰዱም ያለ እኔ ፈቃድ ከጸጉርህ አንዱም አለኛ ይነቀልም አለኛ ይነቀልም ቁርጤና ውጊያለው እኔማ ቁርጤና ውጊያለው ቁርጤን ሰምቻለው እኔማ ቁርጤን አትሆንም ምንም ተብያለው ቁርጤና ምያለ በላቂው ዘመን ትርምስምስ ቀልቤ እንዳይሰረፍም እየጸናው የትንቢት ቃል ልቤን አርጎታል ግፍ ጭንቅ ጥበብ ቆሌ ግፍፍ ደንበሩ ክብክብ እንዳለለም የጸናው የትንቢት ቃል ልቤን አርጎታል ንቅፍ ምን ይመጣ ይሆን ምን ሲሆን ይሆን በሚባልበት ዘመን ምን ይመጣ ይሆን ምን ሲሆን ይሆን በሚባልበት ዘመን አንብቤ ጋዜጣ ስምቼም ዜና ባለው ሰፈርተኛ እንዳልናወጥም የኢየሱስ አፍቃሪ ማቴዎስ አያርም አለኛ አትደንግጥ አትደንግጥ ይላል። ምን ይመጣ ይሆን ምን ሲሆን ይሆን በሚባልበት ዘመን አንተ ግን ያለኝ መከረኝም ትንቢት ሲፈጸም! ራስህን ወደ ላይ ቀና አድርግ፣ ደግ ዜና አለህም። አንተ ግን ያለኝ ሰበከኝም። ነገር ሲፈጸም መዳን ቀርቧል፣ ቀጥ ብለህ ቁም ትነጠቃለህም። ባለኝ ጌታዬም ባለኝ ኢየሱሴ ቃል ላይ አርፌያለሁ ሞገዱ እንዲታ ባህሩን የሚያናውጠው አምላኬ መውጫዬ እሱ የበላይ ነው። እኔ እሱን ይዤ ስጋቴን ጥያለሁ፣ ፍራቴን ስጋቴን በሱ ላይ ጥያለሁ። አይደለም ባሸዋ ቤት ያለቱ ላይ ነው ጎርፍ እንዳይበግረው ጥያለሁ ራሴን በጌታዬ ላይ ጥያለው ተቻለው ራሴን በጌታዬ ላይ ተቻለው ታደለም አንተን ያመነም ታደለም እጁን የሰጠም ታደለም ሰምቶ ያረፈ ታደለ እንጂ ባንተ ያረፈም ላባዎቹ እንጋርደውኛል የጋረደኝ ክንፍ አስተማምኖኛል እውነት እንደ ጋሻ ከበብ አድርጎኛል ከሌሊት ግርማና ከቀን ፈላጽም ጥላ ሆኖኛል ከደጋ ከቀትር ጋኔንም በላይ ጸንቶ እግሬ ቆሟልም ከአየር ላይ አለቃ በላይም በኢየሱስ ባብ ቀኝ ከደጋ ከቀትር ጋኔንም በላይ ጸንቶ እግሬ ቆሟልም ከአየር ላይ አለቃ በላይም በኢየሱስ ባብቀኝ አለሁኝም አይደነግጥም ልቤ አይደነግጥም አይደነግጥም ልቤ አይደነግጥም ትከሻው ላይ ሆኜ መዳፉ ላይ ሆኜ አይደነግጥም ልቤ